მინისტრების მოსვლა არ მოსვლის საკითხს რომ და ეს საკითხი პოლიტიზირებული გახდა ალბათ დამეთახვით მე ვიტყოდი რომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ მინისტრების პარლამენტში მოსვლა განვიხილოთ არა როგორც გამონაკლისის შემთხვევები, არამედ როგორც წესი, ცხოვრების წესი და მე ამ ცხოვრების წესს დაუჭერდი მხარს, იმიტომ რომ საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი ამას გულისხმობს კიდეც.